por mí. Party de luces cambiando de colores Girando el vaso veo varios alcoholes Sus ojos brillan como mil soles Que si te quiero ni lo menciones En tus oídos varios rumores Baby no le creas, estamos more Ya, yeah, estamos more Mami, Aunque hace rato llegamos al fin Baby, for real, oh yeah Voy a buscarte y me a mí Aunque al final sigue nada feliz No puedo salir de aquí Perdido en tus labios Luces en toda tu shit todo vacío a la nada no estamos lejos Champán y Después te acompaño a tu casa Hoy solo sigo nada feliz Vamos para el viva girl, final life for live.